راہب اور درندے مصنف خلیل جبران کتاب آوارہ گرد ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ سرسبز اور شاداب پہاڑیوں میں ایک راہب کا بسیرا تھا جو اس مقام پر گوشہ نشین تھا وہ پاکیزہ روح اور صاف شفاف دل کا حامل تھا اور زمین کے تمام تر جانور اور پرندے جوڑوں کی شکل میں اس کے پاس آتے تھے اور وہ راہب ان سے باتیں کرتا تھا پرندے اس وقت تک واپس نہ لوٹتے جب تک رات نہ پڑ جاتی جب رات پڑ جاتی تب راہب انہیں واپس جانے کی اجازت فراہم کرتا اور انہیں اپنی دعاؤں کے ساتھ جنگل یا فضا کی جانب روانہ کر دیتا ایک شام کا ذکر ہے جب کہ وہ محبت کے بارے میں بات کر رہا تھا ایک چیتے نے اپنا سر اٹھایا اور راہب سے دریافت کرنے لگا کہ آپ ہمیں محبت کا درس دیتے ہیں لیکن یہ تو بتائیں کہ آپ کی زوجہ کہاں ہیں جناب اور راہب نے کہا میری زوجہ نہیں ہے یہ جواب سننے کے بعد درندوں اور جانوروں نے آپس میں باتیں کرنا شروع کر دیں اور ان کی باتیں کرنے کی آواز اس قدر بلند تھی کہ کان میں پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی وہ ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ یہ راہب کس طرح ہمیں محبت کا درس دے سکتا ہے اور میاں بیوی کو پیار و محبت کے ساتھ رہنے کی تلقین کر سکتا ہے جبکہ اس کی اپنی بیوی موجود نہیں یہ کہتے ہوئے وہ انتہائی خاموشی اور آزردگی کے ساتھ اٹھے اور اسے اکیلا چھوڑتے ہوئے اپنی اپنی راہ لی اس رات وہ راہب اپنا منہ زمین کی جانب کرتے ہوئے اپنی چٹائی پر لیٹ گیا اور زارو قطار رونے لگا رونے کے دوران وہ سینہ کوبی بھی کرتا رہا اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے سینے کو پیٹتا رہا